那我们想要介绍一下瑞典呃的超市。我们现在在 h i m Shop 前面，那就走吧。这边是呃他们的蛋糕区，然后这一个是他们蛮有名的公主蛋糕。有看到吗？呃，这在我自己生日的时候，我的瑞典朋友有。 陪我一起做过它，它其实很简单。绿色其实就只是色素而已，里面很简单，就只是奶油海绵底，外面再包一层绿色的皮，然后再加上装饰，就这样子。那其实他们是他们的国民的国民蛋糕，叫做公主蛋糕。再来是我觉得蛮推荐这个。 它上面就是一些小虾，可是下面就是蛋糕体，我觉得蛮好吃的，可是很贵。嗯，瑞典的蔬果的话，就是其实你看到的差不多就是一年四季所有的蔬果，那夏天的时候多一点点，到了冬天只会越来越少。我们台湾很常看到高丽菜，那这在这边是不同品种的。 这边我们甚至有朋友把他们称作“金刚金刚高丽菜”，就是它们非常非常的硬。那如果你在这边要买高丽菜的话，我们通常都会买这种的，另外一种品种的，就是像水滴一样形状的。瑞典的巧克力，就是有超多口味的，然后它就是是瑞典品牌的，叫 m a r a b l e 嗯，那它的巧克力听说比挪威便宜。 因为挪威的东西实在太贵了，像是肉啊、巧克力、都酒啊都很贵，所以在挪威有些城市有免费的巴士，直接达直接通到瑞典的库超市。 然后让挪威人买很多瑞典的商品带回去挪威， <laughs> 这个还蛮酷的， <laughs> 就另类商机。另类商机，那邻近国家的就是方便的好处。没错。可是挪威的物价真的非常贵。太贵对，那瑞典其实相较比起来已经是好蛮多的。相较于丹麦，然后呃，挪威跟芬兰的话，其实物价好很多了。对。还有什么想讲的？ 不要吃太多巧克力，虽然很好吃。可是可是我来我来瑞典，我在台湾都不吃巧克力，然后我来瑞典之后吃狂吃巧克力跟冰淇淋。应该真在很冷吧？可能真的很冷。这算是他们呃，我都叫它牙膏状的 cheese。那他们的时候就是早上的时候会拿一块面包，会挤一点在上面，他们就是 cheese 口味，然后有很多种。这边没有秀，另外一种是。 小男孩，一个小男孩在上面的，它其实不只有一种口味，只要有小男孩在上面的，通常是都是瑞典人喜欢的口味。那这如果要带回台湾，它在超市的话都是要冰的，可是我有朋友成功带回台湾过，就是没有冰。 他们的糖果区，然后几乎在每个超市都会有这样的一个区。瑞典吃糖的话非常的热门，然后甚至有一个星期六糖果吃糖果的说法。那我听过有两种版本，一个是。 有瑞典的牙医师说，适量的吃糖有益健康，所以有益牙齿健康，所以呃，他们就规定每个礼拜六的时候可以适量的吃一点糖果这样子。那另外一个说法是因为他们瑞典人很喜欢吃糖，那因为吃糖太多不好，所以他们就规定只有在礼拜六的时候可以吃糖果。就是有两种版本，我也不知道哪个版本是对的，就有人可以帮我解答的话，非常感谢这样子。对，可是每个超市都有非常。 很大的一个糖果区，然后非常的热门，就是会看到很多瑞典人在这边买。嗯，的蔬菜种类不多，所以它蛮多冷冻蔬菜的。然后我们在台湾的时候会觉得一些冷冻蔬菜就是可能营养没那么高，可是坏查过资料其实它其实比一些新鲜蔬菜其实更营养，因为它在。 一采收的时候就被冷冻了。那这些冷冻蔬菜也是在做菜的时候非常非常棒的食材，因为它都帮你切好了， <laughs> 就你不用切它，不用洗它，打开就可以直接放入炒锅里面炒。 然后我们下来介绍另外一个我们推荐的糖果，它叫 b e e b e r 是车子的意思。对，然后呃我自己是买了一，我觉得蛮好吃的，可是我自己买了一包吃了蛮久的。然后你，我我一天就可以把全部吃完， <laughs> 是超知道就超好吃。的，它吃起来有点像棉花糖加口香糖的感觉。对，可是这真的蛮好吃，的，然后也是瑞典人自己很喜欢吃的一个糖果，它就是一个车子的形状，蛮蛮推荐的。然后它还有一种可以烤的。 真的吗？这个我不知道。还有什跟这个长得不一样，比较大，就是像大棉花糖一样。刚刚在那边有看到吗？没有，是我之前。好吧，那可能要去不一样的超市才会看得到。总之是就就是让人成瘾啊。 <laughs> 嗯，那其实瑞典的超市我觉得蛮多，可能是他们这边的真的家庭主妇不，就是纯粹家庭主妇的不多，所以他们很多事情都是蛮省，嗯，很多食物都是已经帮你切好，在超市买就已经切好啊，冷冻好。 其实是让你省事省时的一些食材，这样子。嗯，那我们今天的介绍差不多到这边，要换我们去购物了。就这样，拜拜。